barză, balaur, șopârlă, năpârcă, popăză, viezure, melc, mânz. Astea spișate. Astea nu spișate. Ce varză! Dacă Decebal nu pierdea războiul cu romanii, în ce limbă mai ziceai sictir?